mpaka kufikia mwezi wa pili huu haina hitaji moyo kwenye ah, familia. Wazee wazee wa busara. Oh. Mko Mkogi. <laughs> Habari. sisi. Nimepata taarifa jana kwamba umeingia usiku hapa. Eh, nilikuwa nimeingia nilikuwa kidogo kidogo hapa Geita. Karibu. Karibu sana. Mm. Mnaendeleaje lakini? Ah, Hasa tunashukuru. Mko vizuri? Eh, mimi nimeingia bana na ndege jana jioni. Mm. Mungu anasaidia. <laughs> Hivi sasa hivi ndio ulishinda ndege. Ah, ndege one way ni kama laki nne na ishirini anyway. way. Unaona? Eh, da da tu Mwanza. Sasa hivi umesahau kilio chako ah, pumbafu wewe. Siwezi kusahau. <laughs> Hata kidogo ndio kaniachie eh, kidogo. Lakini kiwaje <laughs> cha mondo Kilio ulikuwa unalia mpaka tunashangaa kwamba hiki kilio eh? Hmm. Matunda. Matunda haya. Nitapokuwa kukutana mimi na watoa. Mmenitoa mbali. <laughs> kama Mungu akubariki. Unajua nini? Yaani Mungu akubariki ufe mapema maana kevyema vidumu. Hai eh. ni kwa kweli Mungu. Jilani salama? Kwema bana, tupo ah, bana, tuko na oh, kijana wetu hapa, tuko na kijana bwana, tunafanya mipango hapa kidogo. Haya, ah, bana, huyu naye ametajirika kwa ajili yangu. Eh. Eh, huyu ah, alikuwa wa kawaida sana mpaka akawa mwalimu mpira. Sasa unakokwenda huko mwenye mpira ujui wewe, bora uangalie kilimo. Mambo yanaendaje? Tupo tuko, eh, niambie mzee Gonga bana. Mimi bwana, abu yupo lakini, abu yupo, manaendelea, kashaanza shughuli Eh, ameanza shule mm. na Mungu akijalia heri, uende pengine na na kwenda pengine, naye atafikia tu kama ulivyokafikia wewe mm. na yeye ana spirit kama wewe tu mm. Kwanza bana, mimi nikushukuru sana mm. kitendo cha wewe kufanya mradi wa kokoto umetupa heshima katika motaa eh. <laughs> mbona hajasalimia hawa walikuwa wameshapita hapa. Haya ah, hiyo mwiyamu ndio vipi? Sasa bwana, umesikia brazi? Unajua, ngoja ngoja nikwambie. Hii si ndio salamu ambayo huwa tunasema. Mm. mm. Umenielewa? Mm. Hata wewe wakati unatoka chuo mm. ulikuwa unajua, sasa hivi chuo imeisha. Watu eh, wamemaliza. Miaka saba. Na hii na huyu ni mwanachuo. Itakuwa ni eh, chuo, si mtoto jirani pale. Umenielewa? Sasa mm. hii ni, unajua mbwembwe sa wanachuo. Mm Kiwasita ni wapumbavu sana. Yaani kwa kweli yani. Umeelewa? Ah, nikwambie kitu. Na eh? mpumbavu sio wote. Ni uelewa. Ah, kwani wewe ulikuwaje wakati ah, hata wewe tulipokuwa tunakuelewa pale. Ngoja nikuelewe, ngoja nieleze kitu. Eh. Maisha ya chuo na maisha ya mtaani mm. ni different. Ni tofauti kabisa. Mm. Wampelewa. Mm. Umesikia bwana Gombe? Eh, tunasoma chuo kule. Eh, Sasa kuna watu wengine inategemea na masomo aliyosomea Hawa atakuwa ni madaktari au. Sasa hata kama ni ah, madaktari. Kweli hapa umepita unakuta fiumbe. Yaani hata kama ni mbusi si unaweza uka... maisha na tofauti na maisha namfundisha mtu. Maisha yanatofautiana sana. Ah, lakini mbona katika maisha katika maisha ni kama vidole hivi vinazidiana. Kaka mwisho aka kanaweza kakamzalia huyu mrefu, kumbe huyu mrefu kakamsaidia huyu. Kwa maisha ni kutegemeana na maisha ni connection, asikwambie mtu na uelewe. Kwa hiyo tuna nyinyi nilipoenda connection kwenu mm. mlinisaidia leo na chiwanda pale mm, cha cha, cha kokoto leo, na hiyo ndio heshima imekuja eh, mtaani, tunaambulia mambo haya bila bila eh, Na wewe ni moyo unao ni tofauti na nilo tujiajiri. Hata serikali inasemaje, mtaani hauna ajira. Eh. Maisha ni connection, ni neema. Yani kama hujapata elimu mambo yako. Na saizi refa yetu sio kuongea na watu wa ajabu ah, ajabu. Ah, ah. Jamani, mabinti Mabinti akistusi samani dada, hebu nitoa mara moja. Samani natuita si eh, ni ni nyinyi ah, samani nasemaje nyinyi, si msogeni. Habari zenu Mimi semeni shida yenu. Hiyo salamu vipi baba? Ah, ah sisi ni ni ni jamani, simu ya nini eh? Tumewasitopisa mimi naitwa mzee Winjo Kwa wao kwetu hakuna ah, haina haina shida. Unajua, ukitaka kufanya jambo lazima uelimike, si ndio? Samanini, mimi naitwa mzee Winjo ukechi Okechi Okechi, huyu mwenzangu anaitwa mzee Gonga. Hilo unataja mara kwanza ndio jina lako? Eh, ndio jina langu Winjo chele eh. Huyu hapa ni kijana mwenzenu, atajitambulisha baadaye. Mm-hmm. Sawa, mm. mimi nilitaka tu kujua mama wewe ni binti wa nani? Be. Ni wewe ni binti wa kwa nani? Sio mzee msaizi huyo hapo chini. Baba, hemu eleza shida yako. Not time to unajua tunachelewa sisi. Shida tena. Unajua mimi nyinyi yeah. kama ngojeni niwaambie kitu. Huyu mwenzenu alitoka chuo kama nyinyi. Mimi najua nyinyi mmemaliza chuo. Sawa? Mhm. Mm alifomaliza akaja hapa pa mtaani. Nyinyi hamuna nyodo niwaambie huyu ndo alikuwa na nyodo, huyu alikuwa mwalimu nyodo, mwalimu umenielewa? Yaani Sasa wewe maongezi yako labda atatusaidia nini sisi? Ah, unajua, ngojeni niwaambie salamu sionyesha. <laughs> huyu binti kapita hapa kaenda juu kama hajaona ng'ombe ameshindwa hata kuonyesha mkono. Sikiliza mzee, salamu inakusaidia nini wewe? Eh? Yaani watu sasa tunawaza mambo ya pesa, tunawaza mambo ya kazi. Hey, eh, salamu inakusaidia nini? Sasa nikwambie huyu alisoma kama nyinyi mlivyosoma, it's up to yeye. Eh. Sawa, lakini sasa ndio nataka niwaambie mm -hmm. haya maisha mnayoenda nayo hamutatoboa <laughs> Jaribuni kuongea na watu mlio mliowakuta mtaani. Yaani kama Mungu mjomba wenu ndo tutatoboa. Ila kama riziki anagawa Mungu, eh, fungu letu lipo. Na uliwahi kumuona Mungu? Ajira iko nje. Ngoja subirini. Tueneni polepole. Hmm. Tunataka tu, tuelewane. Ajira nyingi. Mwaka huu nadharau. Eh, labda ngoja naombeni tu munisikilize. Mama, wewe umesomea nini? Nimesomea sheria. Sheria. Wewe dada? Ni daktari. Daktari. Hmm. Sasa angoja. Ah, nataka twende. Yaani kwa kweli. Samahani, samahani mama, tuna elimu sana tu. Eki si kwa hili. Wewe uliyesomea selia. Hmm. Kuna vyuo vingapi vya selia nchini hapa? Baba, sija kuhesabu vyuo. Atuchukulie mia. Yaani mimi kuhusu vyuo kuhesabu hainihusu. Nilienda kusoma, nimemaliza, nimerudi salama na Ah, chuo ni kwenu mumegradi wetu wangapi? 256. sita. Shule yenu moja tu. Hiyo moja. Yaani naongelea kitengo changu eh, mimi. Ah, sita. Sipo shule moja. Eh, huyu naye ah. mia mbili hamsini na sita. So, sasa tuchukulie kwa Tanzania eh, nzima. Eh, wangapi wanapatikana? Umenielewa? Wako wangapi mtaani? Ni hesabu. Huyu kasomea sheria, mimi nimesomea udaktari. Eh, sawa. Lakini wote simemaliza. Ndio tumemaliza. Eh, sasa shida yenu ni ipi? Yaani nani mnazungumza? kukaa na watu mtaani, mfanye jamii. Mama tafuta namna ya kuuza kalanga. Eh. Dada tafuta namna ya kuuza hebu Niangalia vizuri. Niangalia vizuri. Kuna muuza kalanga hapa? Lema, lema. subiri. Ah, ngoja kuna muuza kalanga mganga. Lema, lema. Hey. Eh. Wewe baba, unajua eh. kama tukae mtaani sisi. Sisi tunachokola sisi. Wewe watu tuelimishe, eh. tumesoma. Ngoja ngoja nikuulize. Ngoja tumkumbushe. Mzazi wako anaishi wapi? Mtoto wa nani wewe si ni jirani yako? Yaani sema mtaani, wazazi wake ni wapi? Yule Mariam. Eh, si ni jirani yako? Ndio. Ana mwaka wangapi yupo nyumbani? Kila nyota yake. Ah, jamani, hem naomba tusikilizane. Mimi ni msomi kama nyie. Sawa? Msomi ungekaa kwenye mawe basi. Listen, sawa? Eh. Eh, sawa. Wewe dada, usimdharau Eh mheshimiwa. Hata mimi niliachaka. Yaani serikali bungeni. Kwa nini wasipitishe kitengo? Mtu akikuchanganya unanitwanga ngumi. Thubutu baba. Yaani Tena kama wewe unafia butimba. Dada, wewe unasema unacheka eh, mimi nikacheka hii hii. Sawa, ukaja ukaichanganya ikawa oho. Listen. Mimi nimesomea engineering na degree ya engineer ni wewe na familia yako. Sasa nisikie vizuri leo na maisha yanavyokuwa, mhm. Mhm. yaani kwa kweli Tanzania nzima wa maengineer tuli zaidi waliofika zaidi elfu tano lakini nimeshatuma application sawa mtandaoni, nilikuwa hazina dunda, lakini wale wakubwa wanawachukua watoto wao sisi watu wa mtaani huku tunaringa sana. Muna connect seni. Maisha ni connect. Dada nisikilize. Nisikilize sasa. Eh. Watu wameonyesha vyeti vya ndoa itakuwa hivi. Eh. Wewe una miaka mingapi mmaliza chuo? Mimi na miaka saba sijapataga ajira. Mpaka sasa. Na sasa hata jana eh. ndio nimejiajiri walinipa connection hawa. Haya mawe. Hela. Nimeanza kugonga kokoto. Umeelewa? Eh. Baada ya hapo nimefungua kiwanda kadogo tumeanza kujikusanya, lakini maisha ni magumu. Dada, unasikiliza, kuna dada mmoja ni, ni girlfriend wangu mimi, ana mwaka wa tatu kamaliza chuo, unajidai ni daktari mpaka watu wagombane ndio upate maneno mengi ya nini? Kutoboa, tutatoboa. Sawa, yaani, sikiza basi, tunajiambia dada, hutatoboa bwana. Wewe wacha kutoa elimu bila eh, kitendo bana. Haya, sifali njema haya nendeni mtatoboka. Sasa kidogo, ah. yaani mpaka watu wagombe nyumba za ulisi ndio upate kazi wewe. Tumia akili serikali imesema hivi. Sikia serikali imesema hivi, mtaani hamna ajira, mjiajiri. Mjiajiri wenyewe. Serikali ina ajira. Inajiliwa yaani yaani tu ulio ukafikie. Ngoja nikueleze wewe dad wewe. Ngoja nikueleze. Atuulio ukafikie hiyo. Ukiitumia kwa uswahilini huku kuitumia elimu yako hii. yani utadharau hata ulivyokuwa unafikiria wewe unataka. Yaani najua nataka kukusindikiza. Kwa ngapi wanafikiria fanya research mtani. Yako kwa kutumia mazingira hiyo. Wewe daktari lakini naweza nikawa nani ukaniajiri kwenye nani. Ah, sisi hatuwezi kukupa ajira tunakupa wazo tu. Kwenye nani nani zile nani kampuni za kutoa hela. Mbona kama sio msomi? Sasa mama mimi nimekwambiaje? Mimi siwezi. Utakosa ajira na Umesikia mama? nitafute tu, mimi nitakupa mikakati, umenielewa? Humu humu mtaani, humu mtaani kuna fursa. Sasa baba, si ndio hapa mimi. Ah, kuna watu eh, kuna watu madada wako mjini wanauza juice, wamemaliza vijuo. Eh, wanauza juice. Na wanaishi na kuna Wanaishi. Usitotishe bwana. Ngoja nikuulize mama yangu. Ngoja nikupe mfano mdogo, si yaani ndio? Una smartphone? Eh. Unayo? Ndio. Sasa una ukifungua ile grupu si ndio? Ah, ngoja basi, kuna wanachuo wangapi ambao unawajua ambao wako hapa mjini? Kuna maafisa wangapi ambao unawajua wako hapa mjini? si ndio? Ukiwaunga tu inategemea na chuo chenyewe. Ah, mimi nataka hey, nikuambie ukiwaunga hao watu kwenye grupu mm. ukapata watu mia moja si ndio? Mm. ukatengeneza chakula cha aina moja, labda chakula cha kitamaduni, ugali na kamongo, mm. speso diet, si ndio? ukapeleka kwa watu mia moja kila siku ukauza chakula kile elfu tatu tatu una shilingi ngapi kwa, kwa mwezi? Sasa muda wa kwanza kupigizana tena wakati wewe ukisubiri majibu hayo mwezi mmoja umeingiza. Sasa mimi nawaambia huyu ni hesabu ndogo. Huyu hata toboa. Sawa. Wewe utatoboa wewe. Nyie mliotoboa mngekaa Ah basi jamani samahani. Ah, jamani samahani. Wewe tuende shoga yangu. Wangetoboa wao wangekaa kwenye mawe. Ah sawa eh, mama. Eh, hata eh. sisi tulikuwa kama nyinyi. Unakwenda. Eh sawa. Neno kama ano. Wazee kama hao na wazoeaji. Wewe zao. Baba mimi nitakutafuta. Ah eh sawa mama. Mm lakini hata toboa huyu. Futui ndiyo ni futui.